لازم نفكر احنا بنعمل ايه ورايحين على فين يعني شفنا اعتصامات واضرابات ومظاهرات كتيره وحققنا كتير بس دلوقتي لازم نهدى ونفكر ونبدا نبني مصر جديده ما ينفعش كل شويه مظاهرات ما ينفعش كل شويه اعتصامات ما حدش يقدر ينكر ان 25 يناير كانت ثوره عظيمه وحققت كتير ولكن لازم برضه نعترف ان مش هم نفس الناس اللي كانوا موجودين في الميدان مش كده دلوقتي المجلس العسكري هو اللي ماسك الحكم والجيش زي ما احنا عارفين مش متعود ان هو يتعامل مع المدنيين عشان كده هيكون في غلطات وفي حاجات مش هتظبط معاه من اول مره فلازم احنا نتعاون مع الجيش ونتفهم ان احنا دلوقتي في فتره انتقاليه وهم كام شهر وبعد كده هيسلم الحكم وفي الفتره دي ممكن يعمل شويه غلطات لان هو متعود ان هو يكون في المعسكرات في الصحراء يتعامل مع العدو يتعامل في حالات حرب ومعارك بس مش متعود ان هو يتعامل مع البشر ومع المدنيين كده عادي وخلي بالكم كلنا عارفين ان في ايدي خفيه والايدي الخفيه دي بتمثل البلاد الكتيره اللي مش عايزين مصر تقف على رجليها وعايزين يدمروا البلد وعايزين يبوظوا النظام بتاعنا ومش عايزين مصر ترجع تبقى قويه علشان كده الايدي الخفيه او الاصابع الخارجيه دي بتلعب دور كبير قوي في الشارع المصري واكيد احنا مش عايزين نطلع الجيش منظره وحش قدام العدو اسرائيل لان احنا عارفين ان الجيش بيكره اسرائيل وما فيش اي نوع من اي تعاون مع اسرائيل ولكن في نفس الوقت احنا لما بندخل في اشتباكات مع الجيش او لما نحطه في موقف وحش بيبقى هو كده منظره وحش قدام العدو قدام اسرائيل مع كامل إخلاصي واحترامي لإخواننا الأقباط ولكن لما الأقباط ينزلوا يتظاهروا فدي مطالب فئوية ودي حاجات فرعيه احنا لازم نركز كلنا دلوقتي ان احنا نعدي المرحله اللي احنا فيها دي نعدي المرحله الانتقاليه وبعد كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي انما ما ينفعش كل واحد يكون عايز حاجه يروح يطلبها دلوقتي دلوقتي مش الوقت اللي احنا المفروض ننزل نتظاهر فيه المفروض كلنا نهدى ونشتغل عشان نبني مصر جديده فالصراحه طلبات الاقباط طلبات فئويه كمان عايزين نقول للعمال ان هم بيعتصموا وبيعملوا اضرابات فاحنا طبعا مقدرين ان حياتهم مش الطف حاجه ولكن مش عارف ان احنا نحل المشكله بالاضرابات يعني بكل بساطه لو عامل بيعمل اضراب ازاي هنقدر ان احنا نطلع الفلوس عشان نقدر نديله فلوسه فبالتالي لازم العمال كلهم يبطلوا اضرابات تماما ولازم يركزوا ان هم يشتغلوا عشان ينتجوا عشان يعرفوا ياخدوا فلوس انما لو عملوا اضرابات مش هنعرف ناخد حاجه ما فيش اي انتاج بيحصل فيش فلوس بتطلع عشان يقدروا ياخدوا حقهم لازم نهدى ونتعاون مع المجلس العسكري هم كام شهر وبعد كده هيسلم الحكم لازم نهدى ونتعاون مع المجلس العسكري ايه يعني ان في اكتر من 12000 واحد متحاكمين محاكمات عسكريه لازم نهدى ونتعاون مع المجلس العسكري ايه مشكله ان الجيش بيحدف علينا طوب ومولوتوف ورصاص حي ورش ومطاطي لازم نهدى ونتعاون مع المجلس العسكري ايه المشكله لو المسيحيين بيتداس عليهم بالمدرعات ايه المشكله لازم نهدى ونتعاون مع المجلس العسكري ايه المشكله لو العشرات ماتوا سواء في محمد محمود او حتى ماسبيرو لازم نهدى ونتعاون مع المجلس العسكري ايه المشكله لو الستات بتتقلع وتتبهدل وتتسحر في الارض في ميدان التحرير ايه المشكله يعني لازم نهدى ونتعاون مع المجلس العسكري ايه المشكله يعني لو قناه التلفزيون وهما بيصوروا الجيش بيقتحم القناه نفسها وبيقطع البث ايه المشكله لازم نهدى ونتعاون مع المجلس العسكري ايه المشكله لو التلفزيون المصري بيعمل فتنه طائفيه بين المسلمين والمسيحيين ايه المشكله يعني لازم نهدى ونتعاون مع المجلس العسكري ايه المشكله لو البيانات بتاعت الجيش اللي بتنزل بتحرك ضد المتظاهرين بالاسم ايه المشكله لازم نهدى ونتعاون مع المجلس العسكري ايه المشكله لو الجيش عنده سلطه تشريعيه او لو عنده وثيقه فوق دستوريه او لو عنده حقوق فوق دستوريه وبتسمح له ان هو يغير في مجلس الشعب ويغير في القوانين ايه المشكله وايه المشكله لو الجيش اكد لنا ان الوضع بتاعه مش هيتغير بعد الانتخابات ايه المشكله علشان كده لازم نهدى ونقعد في البيت لان لو ننزل نتظاهر البلد كلها بتقف لما ينزل 50000 100000 او 500000 واحد في ميدان التحرير مفيش اي حد في اي حته في البلد بيعرف يشتغل لازم نهدى ونقعد في البيت لان لما العامل بينزل يعمل اعتصامات دي بتسبب مشكله ما هو خلاص بياخد 250 او 300 جنيه في الشهر عايز ايه اكتر من كده لازم يشتغل عشان ينتج بعد كده ربنا يحلها وممكن يبقى ياخد زياده علشان كده لازم نهدى ونقعد في البيت وكل حاجه هتتحل لوحدها لو هدينا وقعدنا في البيت وما عملناش ولا مظاهرات ولا اضرابات ولا اعتصامات الدنيا كلها هتبقى زي الفل وكل حاجه هتتحسن بس انا عن نفسي نازل يوم 25 وهفضل اشارك في كل مظاهره وكل اعتصام وكل اضراب موجود لغايه ما نسقط حكم العسكر ولغايه ما يبقى عندنا عيش حريه وعداله اجتماعيه. والله الموفق والمستعان يا ولاد البلد.